di apanya Cepat, apa yang aku buka bawahnya eh? Dihalain tak cewek ya Hai bang, ini yang keren urut Ini baru cowok zaman now Ini yang urung keren eh. Di luar kepala Jangan gede deh, jangan kulitnya

lampu ha. Yo cocok ro di mana lampu. Ya tu pipi tu pe. Tu pe lah lampu ya tu pipi ngan lampu. Tu pe iya ngan lampu. Ya buka ya kuap karu yo. Tu berang kaso biji. Tak buka karu. Oh mau ayo. Hoi ka, kuai ke meh. Yang barang buan kau rulai kan? ya. Ni gedung meh gede-gede dia buka kayak apa ya? Uh dia banyak. Cacau urah sibuk muka dah apa. Nak kengkeng ke long tupai. Pergi long tupai lah. Oh, dah kalau kau ramu. Ya, Pak Jun. Long lah lampu. Long ke tau, nak lampu ni. Nak ah. lampu cacau urah ke? Jangan lampu kelepihnya, si Ah. Anak long keng ke dah nak tupai. Lu pegah tupai je uang uh, anak tupai dengan orang. urah Lagi anak pun lain. Long minta lampu. Anak mau apa-apa, baru ni long jalan lampu. Lo elok bermain gerak ni. Dah budra dah elok. Mana ni orang ninja? Ah dah pernah terfikir gerak ni. Tu pasal terfikir gerak. Tak jawab jawapan ni. Wah. Gagal perjalanan tu. Nah, tak jawab. Apa yang aku buka kat rumahnya? logo. Apa kau? Apa dah buat ayah atas tu tak nak tanjar Oh, lu pergi halang apa dah? Barang sah balik kau pergi dah. kerja barang sah? kerja banyak. Kau tak ide sayang ni mukli dengan terus lu nak kau mepu. Oh, dia pergi dia mau gerok dengan dia. Nya mi aku temai dia ni Rico panena. Labu aku tu lo. Dia fikir je nak keluar mengelur orang kejo. hay lah em tha cho vậy an u mà nhân nhân cho vậy cho mắt nào à u mà số tập cả đủ cái bản để lan du cái này ra rồi cũng gặp cái này zaman yang lagu itu. Bau, lagu zaman. Kamu mahu aku? Chop, chop, chop, chop, chop. Ya mana? Ya, orang garaj. Hmm. Di luar kepala. Jaga dia. Yang kulinya. Oman bang, siap keren. Eh? Ah, ya, dia keren deh. Siapa yang boleh berbunuh keren itu? Ayo, jangan kenal ya Dewa. Wah, kecornya. Wah, kecornya nang aku dah goyang. Ana mungkin dah goyang lady dah ha. Kau boleh. Kau nak kau nak kau boleh nak pakai lo. Ba. kampung. Oleh pani hidung kroknya krok je. Aduh, dek ni akan mesti mat yuk dek ni kita pergi. Ha eh, rumah okey. Kan. Kayaknya bu, tapi tak ada no. Bukan, tadi ada pegang no. Dari dia gede, gede nak buka aja. Ang kukulang kaya ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda.

Rupa-rupanya rupa kalian yang membuka tubuh anak-anak Hei, apa? Apa ni Anak apa ni? Ekprin Bu Ekprin, Ekprin Kedek lo kali kat Ekprin ha? Kau nyawa di Pit kah? Kalau semua Sudah berat Let's go hari kami ini menantikan hari yang sangat spesial. Kenapa? Uh, ah. kali ini ada dengan EU yang pertama. Kedua ada ganggu dan hulu. Yang kedua ada ganggu dan hulu. Pokoknya Gak, bang, saja. Uh, ah, ini ada komplain bang. Kalau ada gantung grup-grup dalam hulu kita pindahkan untuk abang saya. Jadi kami demi mensukseskan satu filem kami Walaupun tetap hari panas yang ini ya kita semangat kami kan Oh yang jelas lah Tetap semangat kita Walaupun ya. orang berkata apa Aku tak. semangat ya. Ini bang Ini semua ya. Kalau rencananya kapan keluarnya bang? Insyaallah kalau sudah ya kita nonton bareng langsung kita cedak bahkan kita, kita adakan sedih Jakarta nonton bareng ah, habis itu cerita bukan cerita dulu baru nonton bukan di dalam di filem ini kan ah. banyak yang ah. sudah menunggu